Kia ora e te whanau, ko Polly Martin toku ingoa, he Poarahi ahau ara Director Holdings and Discovery kei te Rua Mahara o te Kawanatanga. He kaitiaki mātou. Ko tā mātou mahi he mahi kohikohi taonga, tiaki taonga, ā, pupuri hoki i ngā taonga tuku iho hei Rua Mahara o te Kawanatanga mō ngā tāngata katoa huri noa i te ao. Kia ora.